तो हेलो फ्रेंड आज हम करने वाले हैं रत्न लक रॉयल के गोल्ड रॉयल की ओपनिंग चलो देखते हैं आदत तो देख रहे ना गरीब लोगों को जुड़े नहीं रहेगा आप उनके पास एक सौ बीस टोकन है एक एक करके देखेंगे निकलता है या नहीं देंगे जरूर देंगे क्यों नहीं देंगे हमें नहीं तो किसे देंगे साले अपन के पास जो कोई भी आइटम है वो सब ठीक है अभी तक अपन ने कुछ लिया नहीं है हाँ लूंगा जरूर लूंगा धीरे धीरे से अभी तो स्टार्ट किया है हमने आप सपोर्ट करो खाली निकल जाए हाँ और सबसे बड़ी बात इसके बाद अपन खोलेंगे कैरेट अपने पास बीस जन के कैरेट पंद्रह जन के कैरेट है उसे खोलेंगे निकल जा लगता है दस का स्पिन मारना पड़ेगा चलो दस का स्पिन मारेंगे दस का अगर दस का दस का मारो अब मारेंगे चलो दस का स्पिन ओके ओके दस का स्पिन निकल जा भाई खाली टोकन खाता रहेगा क्या निकलेगा निकलेगा जरूर निकलेगा हाँ दोस्तों इसके बाद आपको पंद्रह गन के कैरेट खोलने वाले है तो छोड़ के मत जाना एंड तो करोगा और बहुत बहुत बहुत क्या बोलूँगा यार चलो बस सब्सक्राइब और लाइक करो जितना हो सके हो सके उतना शेयर करो और कुछ बोलने के लिए है ही नहीं यार अपन को समझ में नहीं आता कुछ बोलना है या नहीं निकल जाए भोसले वाले एक तो अपन के पास पैसा है ऊपर से ठेका का वो भी देते नहीं हो तो ओहो मिल गया अपनी बात कोई टाल ही नहीं सकता यार चलो मिल गया कोई बात नहीं अब इसके बाद अपन करेंगे गन्स कैरेट ओपन करेंगे पंद्रह दिन के रेट वो अच्छा है बहुत दिखने में फुलर है कोई बात नहीं पर ज़्यादा यूज नहीं कर पाऊँगा मेरे को पसंद नहीं इतना अच्छा है वैसे चलो गन्स कैरेट खोलेंगे अपना चलो गन्स कैरेट के ऊपर चलो हो गए इससे पहले मैंने एक गन निकाली फार्मर्स की मेरे रिकॉर्ड चालू नहीं थी बीस कैरेट थे खुल गए और अभी पंद्रह बचे परमानेंट निकली है फार्मर्स अब इसमें क्या होगा पता नहीं चलो एक एक करके खोलेंगे हम खाली ओनली तो एक एक निकल रही नहीं नहीं निकलेगा मेरे को मालूम है यार निकलेगा ही नहीं चलो और एक बार ट्राई करेंगे निकल जाए इस बार जरूर निकले मुझे लग रहा है निकलेगा निकलेगा शायद शायद निकलेगा क्योंकि अपन के पास गन की स्किन नहीं है ज़्यादा चौबीस घंटे के लिए मैं क्या करूँ चौबीस घंटा यार चलो ठीक है उतने में खुश हो जाऊँगा दूसरा तो क्या कुछ बोल नहीं सकता सूरज चलो ट्राई करते हम्म, नहीं तीन दिन के लिए इतने में क्या होगा यार परमानेंट दे दो परमानेंट दे दो यार ये डायमंड खा के माने ये ऐसे तो कोई देगा नहीं फ्री में हाँ परफॉर्मेंस के अपने पास निकले हो जो पहले आपने तीन मैडम वो आप उनको परमानेंट निकले इसमें ही निकले पर इससे पाँच कैरेट खोलने से पहले मेरा रिकॉर्डिंग बनता है चलो कोई बात नहीं एक तो गया स्कार का तो निकल गया स्कार स्कार स्कार निकल निकल निकल फ्री फायर है दया करो यार कोई तो चौबीस आवर चौबीस आवर में क्या होगा भाई हम्म, हम्म, हम्म। चौबीस आवर में तो कुछ भी नहीं होगा नहीं हाँ अगर हाँ मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ अपन इसके बाद फ्री फायर पर फनी सॉन्ग लेके आने वाला हूँ फनी मतलब ऐसा राइट लगाऊंगा पर वीडियो जैसा पर गा के बताऊंगा आपको अच्छा लगा तो देखने जरूर आना यही डाउन प्लो एवी गेमिंग इसी चैनल पर मिलेगा आपको खुल जा भाई ये क्या एम पी फोर्टी का करूँगा यार मैं चलाता हूँ नहीं ज़्यादा हाँ एम टेन का यूज़ करता हूँ मैं इसमें निकल जा भाई एम टेन चलाता हूँ मैं थोड़ा बहुत इसमें निकल जा तो क्या बोल रहा था मैं हाँ सॉन्ग डालूंगा मैं जल्दी तो आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए चैनल को क्योंकि फनी सॉन्ग होगा तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा और कई बार आप यूज़ भी कर सकते हो अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हो तो आपको काम में भी आएगा थोड़ा बहुत फनी है एकदम इतना अच्छा तो नहीं बोलूँगा पर फनी होगा ज़रूर चलो देखेंगे <laughs> नहीं निकले हैं मेरे को मालूम है दो कैरेट बच्चे तो पर नहीं निकलेगा जाने दो कोई बात नहीं अपन अपने खुद के डायमंड खर्च करेंगे चलो कोई बात नहीं डायमंड को अपन वेस्ट करेंगे अभी नहीं नेक्स्ट वीडियो में तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो हाँ और बोलो गाना सुनने जरूर फॉलो लाइक